السلام علیکم میں محمد خان کوکنگ کے چینل میں سیما سے بہت لذیذ حلوہ بنائیں گے یہ ویڈیو تمہیں اچھا لگے تو لائک بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کو شروع سے سیما لے کے آئیں گے اور سیما کو توڑیں گے جیسے دیکھ رہے اور اس کے بعد آگ پر چمچ جتنا مکھن ڈالیں گے جب تک پگھل جائے گا جیسے پگھلے گا اس کے اوپر جو ہے نا سیوا ڈال دیں گے اور سیوا کو ہلاتے رہیں گے جب تک سیوا مکھن کو پی جائے اور اس کے بعد ہلاتے رہیں گے جب تک کلر سیوا کا چینج ہو جائے تھوڑا سا اور کنڈیشنر ملک ڈالنے سے پہلے آگ بند کر دیں گے اور اس کے اوپر دو سو گرام کنڈیشنر ملک سے ڈالیں گے اور ہلائیں گے جب تک کنڈیشنر ملک اچھی طرح مکس ہو جائے بعد میں کوئی چیز لے کے آئیں گے جس میں ڈیزائننگ بنائیں گے شروع سے ہم نے یہ چیز لے کے آئے ڈیزائننگ کے لیے اور تھوڑی سی سیوا ڈال دی اس کے اوپر ہم نے کریم ڈالا تھا اور کریم کے اوپر سیما ڈال دی آرام آرام سے دباتے گئے اور نکالنے میں سہولت ہو جائے اور شکل بھی اچھی طرح بن جائے اور اس کے بعد بستاشو کا کریم لے کے آئے وہ بھی کریم جیسے بناتے گئے اور اس کے بعد ہم نے لوتس کی کریم لے کے آئے وہ بھی جیسے ہم نے بتایا شروع سے اور سادہ بھی بنا سکتے ہیں جس میں کوئی چیز نہیں ڈالیں نہ کریم ڈالیں نہ بستاشو کی کریم ڈالیں نہ کچھ ڈالیں وہ بھی مزیدار بنے گا ڈھکن سے بھی شکل بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں گے آرام آرام سے نکالیں گے جو کریم نہیں نکل جائے اس سے اور اس کے ساتھ مزیدار اپنا مزاج کا قہوہ لے کے آئیں اور ٹیسٹی ذائقہ چیک کریں تھینک یو السلام علیکم